io direi che questo video può concludere qui nonostante io senta i rumori dei falegnami di sotto con le motoseghe purtroppo non so se questo microfono li registrerà ma intanto posso sentire la mia voce bellissima poi ho comprato questa cosa perché così si fa